hey Ọkọlá. Hmm. Unasema unanipenda una ngapi? mm. mm. na vile hmm. ajamalizia imba imba imba kwa Ah, ah. Ah, nenda kwenye mwache mwache. Ehe. Ai ni wewe ubavu wangu mwenyewe. Umepiga U-turn. <laughs> Ukifa nzikwe na wewe. Ukifa zikwe na mie. Oh baby we ninogeshe. Ninogeshe baby. Master J. Eh? Kweli dada, asante kushiriki. I would, I would like to be a terrorist. Hey! Chineke mụ! Asante Nimezaliwa maana kuishi kuiona kesho unaniombea uhai ila niishi kwa mateso na cha special kipaji nilipopewa na Mungu kama zawadi ya utafutaji mii pamoja na ndugu kuhusu kufunikwa siwazi, kuhusu Janjalo na Young Dimi ndo mkubwa wao. Ayodi ma mwisho, mmechoka kelele zao, kwa uwezo nishawashinda. Shikeni visu mnikate, tunasemaga wachache, ukifikisha mkogo no. Asante, umejitahidi.